Regarde ma caméra, t'as... Ah, ça y est, y'a un ennemi qui l'a détruit, mais sinon j'étais devant une trappe fantôme. T'es fait Putain <laughs> Oh... Enregistre le ça. fait peur, putain, avec...